بنر نادیرو کردان چقاس مرخاسان سر هلدان بنر نادیرو کردان چقاس مرخاسان سر هلدان لبودین دست لجین بردان بو نسر قافلا مردان بو نسر قافلا مردان بو نسر قافلا مردان حلف ولات كردستان ببتواري خاص فرستان حلف ولات كردستان ببتواري خاص فرستان كب صلاح الدين وستان اوادی رکل بردستان لبردستان رکل بردستان اوادی بردستان نو محمد كين سنة بيام كين نو محمد كين رجال أمدي فياكين تبليغك أنبار فاكين ملتي خافي آقاكين والتي خافي آواكين ملتي خافي كين خورتن کردان جیرو و دیدی بس خبو جفنگ خورتن کردان جیرو و دیدی بس خبو جفنگ رب نسر خبینا پلنگ حت رجا اصلاح دنگ حت رجا اصلاح دنگ حت رجا اصلاح دنگ قالوا و را باش خوشیار من دره و گوری هر گل و را دوج خوشیار من دره و گوری هر بقرين بگیرین ديار بلاد بلا دل خوش نکن یار بلاد دل خوش نکن یار بلا خوش نکن